مرحبا هيدا ما خليته يعطس ابدا يعني ما اخذ معي اقل من ثانيه <laughs> ف please تفرجوا عليها مهضومه كثير هي ال partie. ان شاء الله تعجبكم يلا ناري هوب بعد ما خلصت ال partie قالوا بيقول لي شو bella partita؟ يعني حلو ال partie. قلت له merci thank you ايوه اليوب يلا dub dub تروا سيس 365 ما أخذت معي شيء جود تعالوا نكمل نلعب ده واحد بعد منشوف شو بيطلع منا اوه مازن ليه طلع لي مازن ما في يطلع لي حدا تاني ابن عرب دايما اوكي هلو مازن hello hello hello مازن مازن ما عم بيرد اه اوكي <laughs> عم يستفزني مازن لا يا حلو لا يا حلو لا مش لهالقد ولا طول بالك يلا حبيبي يلا ايه هوب يلا سلم عليهم جد جو إذا بنعرب أكيد قوي يعني الكود الكود الكود الكود مامي يعني عاملة فاصوليا هوب يلا يلا يلا يلا يلا هوب جو جو جو جو مازن كي اس اي وين هيدا يلا <clears throat> كتير سائل تعبية الإليزير اوه شو هول الجايين اف كله هيدا علي طول بالك طول بالك رحنا رحنا يا مازن رحنا تسعمية وثلاثين شبه تحبشني يعني شبه كده كده اوه لا لا اوه لا لا اوكي طيب معلش واحد بواحد بسيطة لا لا طول بالك يعني مش لهالدرجة هالقد مستوطي حيتي يا مازن لو هالقد مستوطي حيتي خدني بحلمك شوي اوبا يلا يو برافو مازن جد يلا انا مبسوطة ابن عرب grazie bella partita يلا بعد نلعب دق واحد ومن بعد اذنكم بنروح على العشاء اوكي امم برونا مادالينا لا هو مش حدا حرفي وعشرة كمان يعني قوية دي عندها اه الفين وسبعمية وعشرة تشربوا مدلنا هيدي هيئتها بنت برونا مدلنا اكيد هيدا اسم بنت شايفتها هي مش هتخليني اتحلفظ شو انت مانك هينه مش هينه يا مدلنا مش هينه اطلع معلش خدينا بحلمك شوي انا مش كتير ضحى يعني كمان اجا عمو دراج يلا دور اوف اوف اوف راحت علينا راحت علينا حط له التلج خليه يبرد قلبه شوي حلوة منك اوكي طول بالك شوية مدالينا خلينا نعرف نلعب اوكي hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. No, on se aika liikkehikiä, niin tämä oli vilkki. Ai, ai, ai. Ja حلوة باي مادالينا ثانك يو باي باي شو ما ما سلمت اوكي يلا بنشوف بعد حتى لكم قريبا بركي آه بركي بعمل لكم واحد على هيدن سيتي